Yo creo que nada más vale la vida. La defensa de los derechos humanos es algo que no puedes dejar, a pesar del ruido que estés corriendo. Empecé a trabajar en la línea 3 en la estación de División del Norte y me involucré inmediatamente con las compañeras porque era muy... había mucha facilidad de comunicación. Entonces empecé a trabajar empezamos a tener empatía y más o menos como al, año y medio me hice delegada. Las compañeras me eligieron de delegada eh, del sindicato, de la seccional. Ser taquillera en la Ciudad de México tiene un escalón menos que ser policía judicial o que ser narco. E, es hay una escalificación muy grande. Y en mi área, pues el 90% somos mujeres, eh, la gran mayoría son madres solteras, único sustento familiar. El salario es muy bajo, nuestro salario no llega a los 7 mil pesos mensuales. Entonces, sobre un bajo salario no podemos además tener toda esta evidencia de los usuarios. Es como una situación agridulce, ¿no? Porque decir pues, qué bueno que están haciendo cosas que a todo el mundo nos va, nos va a beneficiar, pero no se involucran y al mismo tiempo sabes que, que estás sola, ¿no?